Sraith Pictiúr a 6. An Ghaeilge, Seoid Luachmhar agus Cuid dár gCultúr. Laethanta saoire na Cásca a bhí ann. Chuaigh Luke agus Síle ag siopadóireacht sa chathair. Shiúil siad go dtí an siopa ceoil. Chonaic siad fógra i nGaeilge ar dhoras an tsiopa. Dúirt Síle go raibh áthas uirthi an Ghaeilge a fheiceáil sa chathair. Cheap Luke go raibh dualgas orthu an Ghaeilge a chur chun cinn. Bheartaigh siad feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin. Smaoinigh siad ar tamall a chaitheamh sa Ghaeltacht. Nuair a d'fhill siad ar an teach, chuardaigh siad eolas ar an idirlíon. Tháinig siad ar leathanach Facebook faoi thuras chun na Gaeltachta. Fuair siad gach eolas faoin turas ón leathanach. Bheartaigh siad clárú don turas. An tseachtain ina dhiaidh sin chuaigh Luke agus Síle ar an turas. Chaith siad seachtain i nGaeltacht Chonamara. Bhí ranganna cainte acu gach maidin. Um thráthnóna d'imir siad eitpheil ar an trá. Bhí aimsir iontach ann ar feadh na seachtaine. San oíche bhí céilí acu i halla na scoile. Bhain an bheirt an-taitneamh as an seachtain sa Ghaeltacht. An tseachtain ina dhiaidh sin d'fhill siad ar an scoil. Bheartaigh siad iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn inti. D'eagraigh siad ciorcal cainte sa Ghaeilge ag am lóin i halla na scoile. Tháinig slua mór chuig an gciorcal. rinne gach duine iarracht Gaeilge a labhairt le chéile. D'íoslódáil Síle feidhmchlár Raidió na Gaeltachta ar a fón póca. Thosaigh sí ag éisteacht le cláracha i nGaeilge ar a bealach ar scoil gach maidin. Tar éis scoile chaith sí roinnt ama ag féachaint ar chláracha ar TG4. Cheap Síle gurbh fhiú féachaint ar TG Ceathair chun tacú leis an nGaeilge. Tháinig feabhas mór ar a gcuid Gaeilge. Ag deireadh na bliana bhí ócáid speisialta ar siúl sa scoil. Tháinig an múinteoir Gaeilge amach ar an ardán. Bhronn sí gradam ar Luke agus ar Shíle. Mhol sí go hard na spéire iad. Dúirt sí go ndearna an bheirt acu an-obair ag neartú na Gaeilge sa scoil agus sa cheantar. Bhí Síle agus Luke an-bhródúil astu féin.